Hoje é a inauguração da colaboradora. A gente está fazendo uma imersão de três dias em que a gente vai estar tá se conhecendo, conhecendo o território e também, principalmente, o momento da gente sonhar junto, assim, o que, que a gente quer para esse projeto. A colaboradora ela está estruturada em dois eixos. Ela tem um fundo que é oferecido pelo projeto de autoformação. Eles vão definir o que fazem com esse recurso. De outra perspectiva, a colaboradora funciona como uma moeda de tempo. Então eu dou o meu tempo e recebo em troca o tempo do outro. Isso é uma forma da gente desmonetarizar as trocas e fazer com que todos os projetos melhorem, né? Essa convivência com o diverso, com o diferente, ela tende a sempre ser muito potente, né? A gente tem a possibilidade de enxergar talvez habilidades que a gente não sabia que tinha ou então pode te induzir aprendizados e conexões diferentes. A colaboradora é importante para o Procomum, primeiro porque o recorte da colaboradora é arte. E acho que a arte é a ferramenta imprescindível para criar novos imaginativos. colaboradora é uma oportunidade, de fato, de testar um modelo de produção comunitária, de estabelecer trocas e aprendizagens. Da gente poder amadurecer certos processos que a gente está se propondo. Então, acho que ele meio que aterriza certas premissas nossas, sabe? E objetivos mesmo do Instituto, de, em termos de impacto, de construção e de visão política, né? Eu acho que ele é um projeto que tem essas marcas que são importantes para a gente. fiquei muito instigada em estar junto com esse grupo e participar desse processo de pensar a arte fora do contexto usual, onde a arte é pensada, né? É diferente Eu estar morando aqui no mercado, nos cortiços daqui do centro, do que o mano que mora lá no Gonzaga, tá ligado? Quer assistir um espetáculo de circo, a mãe leva no Circo de Soleil. Aqui não, é que gente do circo tem que chegar até aqui, tá ligado? Porque se for depender desse caminho, não vai ter acesso ser artista aqui dentro desse universo. Você acaba subvertendo várias questões né, para sobreviver e até mesmo para se colocar. Uma luta a cada dia, tanto por correr atrás de direitos, quanto por correr atrás de trampo. A economia que está aí, a economia capitalista, ela não dá conta que a gente possa criar e sobreviver. Então a gente precisa criar outras economias, outros arranjos de vida. E a gente está se propondo, sim, a pensar a forma de subsistência. Então, assim, pensar como viver disso. Então, é uma provocação não só para a gente poder dedicar um tempo à construção criativa e estética, valorizar os nossos artistas, mas também, com eles, pensar como eu faço para fazer meu processo criativo e viver dele. Todas as pessoas que estão aqui têm uma vida, uma história, uma arte muito potente. E esse é o momento que a gente tem para poder intercambiar entre a gente, também trocar metodologias para tornar possível o mundo que a gente quer construir. A imersão, quando ela é bem pensada e bem feita, ela é crucial no, no relacionamento entre as pessoas. Se você faz uma imersão bem desenhada, você acessa as pessoas a partir de várias ferramentas corporais de um outro lugar. E isso cria vínculos mais duradouros, e mais orgânicos, digamos assim, e facilitar os 10 meses para que eles sejam vividos na sua potência máxima. Cada pessoa aprende de um jeito único, escuta de um jeito único, sente, vivencia as coisas de um jeito único. Então a gente tenta estimular essas múltiplas formas de aprendizagem, de escuta e de sentir. Não simplesmente se apresentar dizendo Oi, eu sou o Rodrigo Savazone, estou nessa posição XYZ, tentar desconstruir um pouco esse lugar exclusivamente racional, né? onde a gente projeta quem a gente é. A gente passa a ouvir o outro e a partir daquela escuta construir algo em comum. Há uma profusão de iniciativas culturais e artísticas, né? Talvez a colaboradora possa possibilitar esses movimentos acontecerem. Eu acho que vai ser inovador, eu acho que vai ser uma nova forma de pensar a arte, né? outra forma de se pensar a colaboração e também vai ser um ponto de partida para que haja outras iniciativas e que haja outras formas de se fazer arte aqui.